Olá, eu sou o Bruno de Andrade e hoje vamos fazer o unboxing dessa maravilha aqui, que é o kit de iluminação softbox para newborn, da Nice Photos. Vamos lá? Obrigado por terem assistido o nosso vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir nas nossas redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube. Lá você fica sabendo de primeira mão sobre as nossas promoções. Até mais!